हमारे फ्रेंड्स को नमस्कार करो अर्चर क्वीन ओके नमस्कार हाय गाइस अब ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे सी का और अब मैं बैटल मशीन को लेवल थर्टी करने जा रहा हूँ और मास्टर बोल्टर अब दोनों विलेज में काम करेगा लास्ट अटैक मास्टर बोल्डर का बैटल मशीन के साथ लास्ट अटैक होगा अब देखिए अमित के साथ इंडियन रॉकर्स बैटल मशीन जा रहा है अपना काम दिखाने अब इन तीनों को छोड़ दूंगा ओ बैटल मशीन ओ गया साला अटैक गया अपोनेंट अटैक कर रहा है देखेंगे ये विन हुआ और एक अटैक करेंगे मास्टर बोल्टर के साथ बैटल मशीन लास्ट अटैक है ये तो लास्ट अटैक है हम छोड़ेंगे यहाँ max can cards food food हाँ अब छोड़ेंगे क्या कार्ड बेटा मशीन जाओ अपना काम दिखाओ अपने लास्ट अटैक में master builder bye after this attack हाँ अब हुआ सार्थक बोहा अटैक विन हुआ कि नहीं हाँ विन हुआ दो परसेंट पे अब मैं अपग्रेड करूँगा battle machine book of hero use कर दूँगा मेरा सीज़न चैलेंज कंप्लीट हो रहा है अब मैं बैटल मशीन को बुक ऑफ हीरोज दे दूँगा हुआ मास्टर बिल्डर गया कहाँ गया ऑटो हट कहाँ हाँ अपग्रेड कर रहे हैं ऑटो हट को अब हो गया टोटली ऑल फाइव हो गया Well then, i will pack some things. You can get a place ready for me to stay. Okay, pack first. दोनों दो बढ़ रहे इसमें काम करेगा नहीं हाँ क्यों नहीं करेगा शॉप में जाऊंगा रिसोर्स में जाऊंगा अब मास्टर बिल्डर हट पेश करूंगा अब लेक्जर कलेक्टर के आवाज़ में रखूंगा अब मास्टर बिल्डर को ट्रैवल कराऊंगा ट्रैवल जा रहा है शिप में शिप में शिप में जाओ गया स्लीप ओ गया। गया बाय गाइस कैसे कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो मेरे दूसरे अकाउंट के बारे में होगा बाय अब हमारे दोस्तों को बाय करो आर्चर क्वीन बाय